повестке, пожалуйста, вопрос. Да, ну, у меня есть вопрос. Да. Я хотел бы спросить, нам рассылают повестку, ну, проектов решений не было рассылки ну, первых трех вопросов, а также до сих пор на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии опубликованной повестки первых трех вопросов нет. Мне час назад дополнение к присылали, однако там первых трех вопросов не было. Хотел бы узнать, с чем это связано, Неужели там буквально 5 минут назад такие вопросы появились и готовились последние минуты? Да, они подготовлены. Анонс мы весь вешали на сайт, он висел, а проекты здесь лежат вчера. Этих вопросов Проект нет в Вчера. Да. Были согласованы вчера, конечно. Ну, а с можно здесь ознакомиться. Еще ну, вопросы? Просьба просто вся повестку актуальную для вешевых сайта. Если какие-то изменения, можно же оперативно вносить эти изменения на сайт. всегда пишем э, в э, конце <clears throat> анонса, что э, проекты могут быть изменения Я думаю, у нас это постоянно. Долгий. Мы, мы все живые люди, тут никакой беспрелоги нет, поверьте. Ну как, может, сейчас назад э, этих проектов не возникать, сразу вопросы. Олег Олегович, вы что-то говорили, когда мы опубликовали? Вечером вчера? Я проект проекты согласовывал вчера как начальник управления. Тексты всех подготовился. В анонсе у нас когда? 10 10 В анонсе их нет. Какого времени у нас? Нету в анонсе на сайте. У нас висит анонс, основные вопросы, которые э, были железно, они у нас там все висят. Ну, вы просто говорите, в анонсе могут быть внесены в повестку. Анонс связан в большей степени э, э, с, э, именно с моментом заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Что это заседание будет, и анонс об этом размещен. Ну, также нам ну, засылают проект решений. Ну, Павел Евгеньевич правильно все говорит, просто я так понимаю, что это как-то технически какой да? Не готовность была там на, на вчера или так дальше? Окончательные повестки э, на вчера вечером Э, который согласовывал, согласовывал Олег э, Олегович, но вообще был готов. Ну, не Почему Иванов-то не боится? Есть не проблема же. Он тоже на будущее. Ну, на будущее. Вполне Евгеньевич правильно поднял вопрос. Ну, это не те вопросы, которые, ну, чего их не боюсь, Иванов. Принимается. Голосуем за повестку? Кто за данную повестку? подписывалось единогласно принято. Первый вопрос. Дмитрий Валяевич об отказе регистрации насильного выбора по другому эфире. Постановление законодательного собрания Санкт-Петербурга 28 июня 2017 года номер 503. Вопрос, вынесенный на референдум Санкт-Петербурга, это по Исаакиевскому собору. Все в курсе, и у всех экспертов, я не буду зачитывать полностью вопрос, был признан несоответствующим требованиям действующего законодательства, и поэтому в силу закона Санкт-Петербурга мы обязаны принять решение об отказе регистрации инициативной группы. Это технические вопросы, не, не правовые, не юридические, мы не оцениваем вопрос. и так далее. Мы просто обязаны принять такое решение. Вопрос предложение, пожалуйста. Вопрос, можно? Да. Дмитрий а можно сказать, потому что не все в курсе, а в связи с чем избирательное собрание принимает соответственно? Ну, постановление законодательного собрания оценивать э, само постановление. Я имею в виду не оценивать, а сказать, э, в смысле э, Основания почему мы же можем получили постановление. Мы считали, что по этому вопросу нельзя провести референдум Я задал вопрос, почему? Потому что... почему как Почему я вам ответил за законодательное собрание. Я просто хотел бы пояснить, что Санкт-Петербургская комиссия принимает решение на основании решения принятого законодательным собранием мы, принимая решение, должны знать это решение. Да, да понятно, что оно есть в общем доступе. Но ничто не мешает его огласить. Федеральный законодательство вопрос урегулирован. Поэтому мы принимаем... Поэтому мы не оглашаем решение избирательного собрания. Оно опубликовано, оно всем известно. История э, действительно в открытом доступе есть в бумажном варианте у нас тоже. Дмитрий Валерьевич сказал, технический вопрос не технический вопрос, а он, он, он имеет, он имеет, основные вопросы он имеет, имеет стороны политические и так далее. Технический вопрос, поскольку мы здесь действуем в соответствии с постановлением, как это велит федеральный закон. Все, мы здесь другого решения принять не можем. Если вы возражаете, давайте аргументируйте. Я просто говорю, что это не технический вопрос, а для нас это основной вопрос. Еще вопрос. Основной вопрос можно технический. Ставлю на голосование. Кто за данный проект решения, прошу голосовать. Единогласно. Спасибо. Второй вопрос. Об отказе в регистрации активной группы к референдума. Постановление номер 505 законодательного собрания для 28 2017 года. Опять вопрос. Референдум был признан несоответствующим действующему федеральному законодательству. А, вопрос об отзыве депутатов законодательного собрания шестого созыва Москвы Вишневского, Дмитриевой, Ковалева, Резника, Рахманинова. Опять же, с постановлением законодательного собрания вопрос был признан несоответствующим федеральному законодательству, следовательно, мы обязаны принять техническое решение об отказе в регистрации инициативных групп. Вопросы, предложения, пожалуйста. Предлагаю проголосовать. Кто за данный проект постановления, прошу голосовать. Кто за? Единогласно. Ну, И третий вопрос? Тоже касается референдума. Вопрос, считаете ли вы необходимым обязать граждан, использующих сеть интернет на территории Петербурга, удостоверять свою личность при использовании сети интернет в порядке, предусмотренном законом Санкт-Петербурга. Постановлением Заксобрания 28 июня этого года номер 504 этот вопрос признан не отвечающим требованиям статьи 12 федерального закона об основных гарантиях статьи 5 закона Санкт-Петербурга о референдуме Санкт-Петербурга, и поэтому, опять же, нам в третий раз надо проголосовать за отказ от регистрации инициативных продуктов. Проект решения просто голосование. Вопросы, предложения? Тогда проголосуем. Кто за данный проект постановления, прошу голосовать, кто за. Единогласно. Четвертый вопрос о поручении должностным лицам Санкт-Петербургской избирательной комиссии подписывать представление о пресечении противоправной агитационной деятельности и иных нарушений законодательства о выборах. Пожалуйста, Александр. Уважаемые коллеги, проект постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии о поручении должностным лицам Санкт-Петербургской избирательной комиссии подписывать представление о пресечении противоправной агитационной деятельности и иных нарушений законодательства о выборах разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 20 856 Федерального закона номер 67 о основных гарантиях избирательных прав и прав граждан на референдум. И в связи с кадровыми изменениями, в связи с изложенным проектом предлагается поручить председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии Панкевичу, заместителю председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Егоровой и секретарю Санкт-Петербургской избирательной комиссии Ждановой подписывать представление о пресечении противоправной агитационной деятельности и иных нарушений законодательства поскольку у нас новые полномочия и состав был там другой, поэтому мы меняем. Я... Вопросы есть? Пожалуйста? Кто за данный проект постановить, прошу голосовать, кто за. Единогласно принято. Пятый вопрос о наделении полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях. Проект постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии о наделении полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях разработан в соответствии с пунктом 21.2 статьи 29 Федерального закона о основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и пунктом 1 части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и в связи с кадровыми изменениями. В связи с изложенным проектом предполагается уполномочить на составление протокола по административным правонарушениям, предусмотренным статьями 5.3-5.5, 5.8-5.10, 512, 515, 517, 520, 547, 550, 551, 556, 564, 568 Кодекса Российской Федерации об, административных правонарушениях членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Оставили Екатерину Викторовну, Зацепу Олега Олеговича Краснянского Дмитрия Валерьевича. Ну и сделала выписку согласно статье, что 5.3 исполнению решения избирательной комиссии непосредственно предоставление сведений материалов по запросу избирательной комиссии, нарушение порядка предоставления сведений об избирателях, нарушение порядка участия средств массовой информации, ну и далее, кому интересно, посмотрим, кто будет административно ответственность. Михаил Ильич, не пропустили тут никакие статьи, которые мы должны? Нет, я статью 28 переклад посмотрел. Можно? Да, пожалуйста. 5.51 утратила силу статья. Да, она утратила силу, но там не все изменения есть. Например, 28 еще пока нет. Пункт 50 вообще чуть-чуть. Да, она чуть-чуть, но ее уже нет. Поэтому понятно такого его составлять не сможет. Я вопрос, что все-таки 28.3. Оставили? А я вышел за это, потому что он более поздний. И руководством сегодня право. По, по, по, изменишь, соответственно. Вставляем? Николай? Ну, мало. Ну, Еще вопросы сразу. Предлагаем проголосовать, кто за данный проект постановления, прошу писать, кто за. Кто за, кто за. Единогласно. Шестой вопрос. О внесении изменений постановления Статьи избирательной комиссии об учебно-методическом центре, пожалуйста. Марина. Уважаемые коллеги, э, Санкт-Петербургской избирательной комиссии было принято Кишина в 2016 году 201 об учебно-методическом центре при Санкт-Петербургской избирательной комиссии мы также должны внести изменения. А, в связи с изложенным проектом предлагается подразумевается, наверное, поэтому стоит, поэтому стоит написать. Давай. Еще предложим вопрос. Кто за данный проект постановления, прошу писать кто за. Кто за, кто за. Единогласно. Принято. Седьмой вопрос о формировании проектной комиссии внутригородского муниципального образования муниципального округа Москвы и Воронежа. Уважаемые коллеги, проект постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии о формировании избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Морские ворота» разработан в связи со стечением срока полномочий действующего состава и в соответствии с пунктом 7 статьи 22 пунктом А пункта 5 статьи 28 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Срок полномочий избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальной Туркманские ворота с 3 5 июня. Муниципальным советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга э, округ Морские ворота комиссия не была сформирована. Постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 6 июня 2017 года номер 232.1 объявлен прием предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии внутригородского муниципального образования. 10 июля 2017 года рабочей группы состоялось заседание по взаимодействию с избирательными комиссиями муниципальных образований Санкт-Петербурга приняло решение предложить Санкт-Петербургской избирательной комиссии сформировать избирательную комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальные округ «Морские ворота» назначить в ее состав следующих членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. То есть из 11 членов предполагаемых э, кандидатов для включения в состав избирательной комиссии рабочая группа принимает Иванова Сергей Сергеевич, предложен в собрании избирателей по месту работы, 2004 года рождения. Надеждинского Алексея Андреевича, 84 года рождения, предложен предложенного собранием избирателей по месту жительства. Юрова Владимира Сергеевича, 1984 года рождения, предложен предложенным собранием избирателей по месту работы. На должность председателя избирательной комиссии городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ «Морские ворота» предложено рекомендовать Юрова Владимира Сергеевича. Учитывая изложенное, проект предусматривает предложение сформировать избирательную комиссию для городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Москвы Воронеж, назначив ее состав следующих членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. Безостойну, Бранский, Дятлова, Иванова, Иванова, Надежинского, Юрова. А также предложить избирательной комиссии для внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Москвы Воронеж на своем первом свидание с моим председателем Вопрос о вложении в ну, этот год. представлены были, кандидаты Чипига, но посмотрев все, все кандидаты, в общем-то, у нас и более опыт работы, юридический стаж, ну, ну, То есть у нас предлагается 4 партии и 4 вот юридических подлежит. Вопрос именно был связан, а какой критерий? Критерий это стаж Опыт работы есть методические рекомендации, но опыт работы, стаж работы. И, по-моему, кандидатура Бранских, Красинина. А, еще есть. Нет, ну как бы вот если говорить с политическим критерий. Критерий выбирать кандидата это стаж и личный работы, опыт работы. И опыт работы. Да, пожалуйста. Замечание не было. Да, замечание У нас э, в практике э, предыдущих заседаний этой рабочей группы было приглашение всех кандидатов, ну, так сказать, на собеседование. В этот раз, как я понимаю, кандидатов решили не приглашать. И Э, получается, что комиссия, комиссия э, получается, рассматривала только документы. То есть это смотр... А Нет, можно не Это много раз мы так делали. Это не нужно учитывать. Просто я не понимаю, почему в этот раз не было это сделано. И как э, членам Санкт-Петербургской избирательной комиссии, предлагаю сейчас принимать решение, даже не поговорив с этими людьми, их можно было пригласить сегодня, а, чтобы можно было ну, задать вопрос. Я понимаю, что мы не обязаны, но а чем руководствуется эта рабочая группа? У нас есть какие-то методические э, рекомендации, у нас есть какое-то положение об этой рабочей группе? Конечно, есть положение, и есть методические рекомендации. Я понимаю, положение Есть положение действующее, почему? Нет, мы можем, но мы не обязаны. А чем тогда руководствуется? Получается, смотр документов. Мы ну, ну, обязательно будем приглашать. Изучаем документы. Мы говорим сейчас о морских воротах это не было сделано, значит, возникли какие-то сложности, почему вы решили это делать? И скажите, пожалуйста, тогда какой опыт работы в комиссиях, например, вот у этих кандидатов по сравнению с теми, которые не рекомендовали? Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса долгое время. И ну, конкретно я хотел бы знать вот по вот этим кандидатам, по тем, которым отказали. Но вас рабочей группы я не специалист наук Андреана Людей сейчас не пригласили, не могу им задать вопросы. Давайте сейчас по каждому кандидату. Я предлагаю сейчас это обсудить. Что именно? А, конкретно какие критерии послужили для включения их из 11 ну, человек? Я не член рабочей группы, а какие еще? Ну, не мнение, вы сказали, что конкретно опыт работы в избирательной комиссии. Наше мнение основывается в том числе и на опыте. могли бы сказать, какой опыт работы у этих кандидатов и какой опыт работы у тех, которым э, не рекомендовали? Задаете вопрос, потому что вы видимо недовольны тем, что... А Уважаемые коллеги, я так понял, что э, поступило предложение. Э, как ваше предложение? Я хотел бы узнать об опыте работы в избирательной комиссии Дмитрий Валерьевич Папай, у нас, к сожалению, э, это, э, ну, не знаю, может быть, и не единственная, но такая рабочая группа, у которой по факту получилось, что нет положения людей. Потому что когда вы э, принимали предыдущий состав рабочей группы, не последний, который меньше? а предыдущий случайно отменили положение, которое, отменили решение, которое утверждало положение. Нет, утверждало состав вы когда посмотрите, вы увидите, что признали утрачившие силу решения, которое Нет, все, все правильно говорите, положение. И, и мы этого... нам необходимо по этой рабочей группе будет принять положение, в котором а Обобщить. писать ее работу. Ну, просто наш состав, он всего третий раз собирается. Отточим эти все вопросы. Вопрос а правильный. Отточено, У нас раньше сбоев этих не было. Появились просто новые люди, да. идет много организационных вопросов. Замечание принимается, правильное замечание. Надо приглашать. У меня еще предложение. Беседовать, задавать вопросы и видеть. Просто все персонажи, которые, все кандидаты, которые были предложены, в основной массе уже известны. Потому что это второй заход, второй заход. По первому заходу вы знаете эту историю, вот она пришла к нам. Мы формируем полностью. Я их знаю. Мы тоже. практически, Нет, каждого знаю, знаем. Мы практически каждого знаем. Вот. Но здесь вот вопрос справедливый. Я просто знаю, что у всех формализованный вопрос, но формально он правильно поставлен. Предложение а всего было 11. Да. Ну, пожалуйста. Уважаемые коллеги, да, добрый день. Я от партии Якушевского, замечательного руководителя, член комиссии. Хотелось бы, ну, к сожалению, по объективным обстоятельствам не могла присутствовать на прошлом заседании, но я вот еще хочу вас попросить включить меня тоже в состав рабочей группы. Это очень важно, на мой взгляд очень, вот как коллега отметил, очень плохо, что мы не знали. Вот собственно говоря, я тоже впервые сегодня, прочитав поездку дня, мне вчера вечером узнала, что, оказывается, собиралась рабочая группа. Наш э, представитель, естественно, тоже не был оповещен. И, соответственно, мы тоже не были оповещены, потому что, допустим, мы бы готовы были предложить нашего кандидата, в том числе на должность председателя избирательной комиссии, потому что он, собственно, как вы сказали, коллеги, собственно, э, заслуживает доверия, имеет организационный опыт и огромный опыт э, работы в избирательной комиссии. Да, просим учесть, да, и включить э, обратно в состав рабочей группы, поскольку изначально я тоже в них присутствовала. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Я прошу поставить значит, Данила Александрова, который был предложен партии Роста, на отдельное голосование. Хорошо. А, можно тогда уточнить ваше предложение? состав э, комиссии входит 8 человек. Вы предлагаете 9 или вы предлагаете вместо кого? -то? Да, рейтинговое голосование. То есть вы предлагаете комиссия за каждого человека голосовать отдельно, так? Ну, Такое предложение не звучит. Нет, а просто как. У нас предложено 9 человек. Возможно, вносить предложение с поправками, и поправки голосуются до самого... То есть я для себя хочу понять суть предложения. Принять данное проект решения за основу. Да, нет, я прошу выставить на отдельное голосование кандидата от партии Роста Александра. Я чувствую, что я сначала, а потом Сформулируйте вопрос, за что вы предлагаете проголосовать, как Иван будет решение? Ну, фактически проект. Значит, Заметьте, э, я вам авторство э, сформулирую. Назначить в состав э, ИКМО «Морские ворота» Александра Данила Алексеевича, предложенного партии. Э, видимо, на этом хотите сказать, что э, можно либо пакетом голосовать за 8 человек сразу, да. либо по одному человеку. Вы предлагаете... да, э, так нет, а как можно за одну счет голосовать? Ну, как раньше, у нас по регламенту поправки голосуются до текста. Если эта поправка будет принята, она будет решена. Дальше можно вносить другие поправки. Если не будет принята, можно голосовать за текст. То есть, если этот человек наберет необходимое количество голосов, в проекте будет 9 человек? Нет. Дальше мы можем вносить дальнейшие поправки в текст проекта. А Давайте за поправку. Кто за то, чтобы э, включить в текст проекта, э, который мы обсуждаем, э, кандидатуру от партии Роста? Как фамилия того? Александр. Александр. Раз. Один. Кто против? Кто воздержался? Два воздержались, один за, у э, нас 13, 10, 10 против. Поправка не прошла. Теперь голосуем за проект постановления. Кто за данный проект постановления, который Викторовна докладывала, то за, прошу голосовать. Кто воздержался, кто против. Один воздержался, 12 за. У нас 12 один Но на будущее, чтобы у нас такие вопросы не возникали, надо, конечно, приглашать на рабочую группу, с ними общаться, говорить, чтобы у нас были ответы. Когда Павел Евгеньевич поднимает такой вопрос, мы говорим, что ваш товарищ не ответил с 25 названных вопросов, не ответил на 26, или там на 24. Согласны, Павел Согласен. Тогда у него и вопросов не будет. А так он говорит, человека не приглашали, в глаза не смотрели, не спрашивали. Может быть, он еще и талантище, понимаете? Так. А восьмой вопрос. О а предложении в состав избирательной комиссии внутригородского муниципального образования, муниципальный округ номер 15. Уважаемые коллеги, проект восстановления Санкт-Петербургской комиссии о предложении состава избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 15, разработан в связи с истечением срока полномочий действующего состава и в соответствии с пунктами 7 и 9 статьи 24 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Срок приема предложения определенным муниципальным советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, муниципальный округ правобережный в течение 30 дней с 15 июня по 15 июля. А, сведения о начале приема предложений поступили в комиссию 15 июня. ИКМО формируется в составе 8 членов. Комиссия осуществляла прием предложений до 6 июля. В комиссии поступили документы 4 комплекта документов. Пороховой Елизавета Александровна, 79 -го года рождения, образование среднее профессиональное, предложено собрание избирателей по уже работающих в Бужаговском районе, Ирина Алексея Александровича, 84 года образования высшее, предложено собрание избирателей по месту работы в администрации Выборгского района, Пападина Александра Валерьевича, 1995 года рождения образования, а, среднее общее предложено собрание избирателей по месту работы, муниципальный совет на внутригородском муниципальном образовании 15. И Тримасова Василий Михайлович, 62 -го года рождения, образование высшее, предложено собрание библиотеки по месту работы. 10 а, июля 2017 года рабочая группа по взаимодействию с избирательными комиссиями муниципальных образований Санкт-Петербурге принято решение рекомендовать для рассмотрения на заседании комиссии 11 июля кандидатуры членов избирательной комиссии внутригородского муниципального образования муниципального ТОП-15. Все, все четыре кандидатуры. Горхова Елизавета Александровна, Елена Алексея Александровича, Попатина Александра Валерьевича, Тремасова Василия Михайловича. Учитывая сложный проект, предусматривает предложение муниципального совета городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 15 назначить членами избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 15 с правом решающего голоса Борохова, Елена Папанина, Примасова. Все четыре кандидатуры, которые были представлены, Попадение, да? Попадение. Попадение. Вопросы? О, что не было. Четыре места, четыре предложения. Четыре четыре. Не вопрос такой, вы просто высказался, потому что здесь четыре предложения. Я надеюсь, что в городе Санкт-Петербурге у нас, в принципе, достаточно образованных квалифицированных коллег. Я тоже это заметил. Да. А образование, честно говоря, вызывает вопрос, как бы, наличие опыта работы. Ну, сейчас называется вопрос. Пусть Поскольку нет других предложений, они мы, ну, мы, конечно, это понимаем, но хотелось бы, чтобы у нас другие коллеги из района города все-таки учитывали необходимость опыта работы, э, поскольку их может, даже не участковая комиссия, она принимает существенно важные вещи. Ну, мы приоритет отдаем всегда, мы на это смотрим. Но в данном случае, вот опять Конструкция 4 на 4. Еще предложение. Кто за данный проект постановления, прошу голосовать, кто за. Единогласно. Принято девятый вопрос о предложении состава избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Есиновска. Уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается постановление Санкт-Петербургской избирательной комиссии предложение состава избирательной комиссии городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Лисинос. Разработан в связи со стечением срока полномочий действующего состава и в соответствии с пунктами 7 и 9 статьи 24 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдумах граждан Российской Федерации. Срок приема предложения определен муниципальным советом интерградского муниципального образования поселок Лесинос в течение 30 дней с 16 июня по, 17, по 15 июля 2017 года. Газета «Вести Лисьего носа». Сведения о начале приема предложений поступили в комиссию 20 июня 2017 года. Их мов формируется в составе 8 членов. Комиссия осуществляла прием предложений до 6 июля. В комиссию поступили документы, также 4 комплекта документов, также у нас выбора не было. Итак, э, Баковский Роман Игоревич, 85 -го года рождения, образование высшее юридическое, предложен Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации инвалидов-подводников военно-морского флота «Винтел», работающий в администрации Приморского района. Ковалева Наталья Николаевна 1976 года рождения, образование высшее юридическое, при должности собрания избирателей по месту работы. Казинец Яна Александровна 94 года рождения, образование высшее, предложено собранием избирателей по месту жительства, работающих в СЗИУ, РАИХ, Академии госслужбы. Нечитайла Игоря Андреевича 85 года рождения, образования высшее юридическое, предложено собранием избирателей по месту работы, местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, поселок Лисинов. 10 июля 2017 года рабочая группа по взаимодействию с избирательными комиссиями муниципальных образований в Санкт-Петербурге приняла решение рекомендовать для рассмотрения на заседании комиссии 11 июля кандидатуры членов избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Лисино Балковского Романа Юрьевича, Ковалева Наталью Николаевна, Казинецкую Анна Александровна, Нечитаева Игоря Андреевича. Право решающего голоса. просто. А сколько всего было предложено? Четыре. Четыре. Кто за данное предписание, прошу голосовать, кто за. Единогласно. Следующий вопрос, десятый. Предложение Сахарской избирательной комиссии на муниципального образования округ берега. Э, уважаемые коллеги, проект постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии о предложении состава избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ правобережный разработан в связи с истечением срока полномочий действующего состава и в соответствии с пунктом 7 и 9 статьи 24 Федерального закона об основных гарантиях. Срок приема предложения определен муниципальным советом внутригородского муниципального образования муниципального правобережной в течение 30 дней с 14 июня 2017 года по 13 июля 2017 года информационно-публистический бюллетень муниципального совета о Киргизии. Сведения о начале приема предложения поступило в комиссию 13 года. У нас есть. И ИКМО формируется в составе 8 членов. Комиссия осуществляла прием предложений до 7 июля. В комиссию поступили 4 комплекта документов. Гамзинин Сергей Георгиевич, 76-го года рождения, образование высшее, предложено межрегиональной общественной организации родителей воинов, погибших в Республике Афганистан, работающего в межрегиональной общественной этой же организации, Галяйнова Ольги Юрьевна, 55-го года рождения, образование среднее, профессиональное, предложено собранием избирателей по месту жительства пенсионер, член избирательной комиссии Гурина Сергея Валентиновича 1977 года рождения, образование высшее юридическое, предложено собрание избирателей по месту работы. Муниципальный совет внутригородского муниципального образования. И Куницына Дмитрия Евгеньевича 1959 года рождения, предложено Санкт-Петербургским городским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов, боевой братство, военный пенсионер. 10 июля 2017 года рабочая группа по взаимодействию с избирательными комиссиями муниципальных образований принято решение рекомендовать для рассмотрения заседания комиссии кандидатуры членов избирательной комиссии городского муниципального образования округ правобережный Гамзинин Сергей Георгиевич, а, Горяинова Ольга Юрьевна, Бурина Сергея Валентиновича, Куницына Дмитрия Евгеньевича. В муниципальном округе правобережный справа решающего голоса. Вопросы, пожалуйста. За данный проект по прошу голосовать, Единогласно принято. Одиннадцатый вопрос. Предложение кандидатуры председателя избирательной комиссии предоставленного плана образования муниципального округа а, Проект постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии о предложении кандидатуры председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гавани разработан в связи с соответствием с подпунктом А пункта 5 статьи 28 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, решение Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, муниципальный округ Гавань от 4 июля 2017 года, а, номер 16, сформирована избирательная комиссия внутригородского муниципального образования муниципального округа Гавань. 10 июля 2017 года рабочая группа по взаимодействию по избирательному комиссии муниципального образования в Санкт-Петербурге принято решение рекомендовать для рассмотрения на заседании комиссии кандидатуру Рейдала, Рейдала Николая Викторовича на должность председателя избирательной комиссии муниципального образования Санкт-Петербурга, муниципальный округ Гавань. Имеет большой, огромный опыт работы. Олег Олегович, вы знаком. Учитывая изложенное, проект предусматривает предложение избирательной комиссии муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальным кругам избрать председателя Рейдана Николая Викторовича. Ну, просто предложение. Коллег Олегович. Вопрос можно? Поскольку речь идет о председателе, хотелось бы услышать, э, о чем он вот, Заместитель председателя ТИК номер два, на протяжении уже достаточно продолжительного времени. И председатель ему также был. Спасибо. Работа еще с Морозом. У меня такое предложение. как это делает э, Центральная избирательная комиссия, мы будем приглашать кандидатов в председателя, чтобы можно было всем членам комиссии задать им вопросы. Потом, получается, тоже слепую предлагается голосовать. Так, еще вопрос. Кто за данный проект? Постанову прошу проголосовать. Кто за? Единогласно принято. 12 вопрос о предложении кандидатуры председателя избирательной комиссии Микрогородского национального образования поселка эм, Беславина. Проект постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии о предложении кандидатуры председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Петрославянка разработан в связи с соответствием по пунктам А пункта 5 статьи 28 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и правом участия в референдуме граждан Российской Федерации – Решение муниципального совета городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Петрославянку 4 июля 17 года 3 дробь 1 сформирована избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Петрославянка. 10 июля 2017 года рабочей группы по взаимодействию по избирательным комиссиям муниципальных образований в Санкт-Петербурге принято решение рекомендовать для рассмотрения на заседании комиссии 11 июля 2017 года кандидатуру Гамолова Данила Игоревича на должность председателя избирательной комиссии муниципального образования Санкт-Петербурга, поселок Петрославянка. Учитывая изложенное, проект предусматривает предложение избирательной За даний проект постановки прошу голосувати, хто за. Единогласно. 13 вопрос о предложении кандидатуры председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального образования, муниципального образования Южно-Приморск. Коллеги, проект постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии о предложении кандидатуры председателя избирательной комиссии части преферендума граждан Российской Федерации решение муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Южно-Приморский 4 июля 2017 года номер 25-МС эм сформирована избирательная комиссия внутригородского муниципального образования муниципального округ Южно-Приморский 10 июля 2017 года рабочей группы по взаимодействию с избирательной комиссией муниципальных образований Санкт-Петербурга принято решение рекомендовать на рассмотрение на заседании комиссии кандидатуру Суворовой Елены Александровны на должность председателя избирательной комиссии муниципального образования Санкт-Петербурга, муниципального округа Южно-Приморский. Учитывая изложенное, проект предусматривает предложение избирательной комиссии муниципального образования Санкт-Петербурга, муниципального округа Южно-Приморский издать председателя Суворову Елену Александровну. Вопросы? Также нет да, уважаемые коллеги, ну вот в продолжении темы, которую поднял коллега, может быть, э, действительно будут давать хотя бы действительно короткую справку, чем человек отличился, на основании чего да, он стал председателем. Ну, рекомендуется стать председателем. То есть, может быть, опыт работы, ну, вот субъект движения, да, что мы понимали, уже, с кем будем работать. Мы слушали ее, когда фото сегодня назначали, мы ну, просто задавали. Ну, не все присутствовали. Тем более на рабочей группе тоже не все присутствуют, поэтому очень было бы интересно. Хотите? Вот. Будут приглашать, включат состав, будем ходить. Еще вопрос. Кто за данный проект постановил, прошу голосовать, кто за. Единогласно принято. 14 вопрос об исключении лиц из состава участковых комиссии. Санкт-Петербурга. Уважаемые коллеги, проект постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии об исключении лиц из резерва состава участковых комиссии. Санкт-Петербурга Э, в соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, пунктом 25 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года о порядке формирования резерва состава участковых комиссий, назначения нового члена участковой комиссии из резерва состава участковых комиссий и в связи с решениями территориальных избирательных комиссий номер 8 и номер 15 предложение Санкт-Петербургской избирательной комиссии кандидатур для исключения из резерва состава участковых комиссий. Решение территориальных комиссий номер 8 и 15 о предложении исключить лица из резерва на официальном сайте комиссии опубликовано. Учитывая изложенное, проектом предусматривается исключение из резерва состава участковых комиссий 13 лиц, а именно одно лицо на основании личного письменного заявления и 12 в связи с назначением в состав участковой комиссии. Вопрос Кто за данный проект постановления, прошу голосовать по за. Единогласно принято. В разном у нас ничего нет? Можно? Э, мы рекомендовали ИКМО 21, четырех человек, и ИКМО сформировано, э, значит, два человека из числа тех, которые рекомендованы на Санкт-Петербургской избирательной комиссии, не были включены в состав ЭКМО. Хотелось бы узнать, э, что... Вы когда решение приняли, мы его опубликуем. Какое решение? А ваша партия не рекомендовала туда никого, кстати. Комиссия рекомендовала, но... Ну, Санкт-Петербургская комиссия свою квоту туда направила, и она была не учтена при формировании э, избирательной а вы не спрашиваете, что мы будем что делать? Когда мы примем решение, мы скажем. Что мы будем делать? А оно не будет обсуждаться, прошу прощения? решение. Ну а как же, мы же решение будем принимать э, вопрос, быть или не быть. Ну а вот, другому ну, а? дело. Ну будет, да? Завтра будет среда, послезавтра четверг, потом пятница, потом выходные, потом понедельник, потом опять вторник, потом опять среда. Узнаете все. Все узнаете. В свое время. Спасибо за Четверг, коллеги, 16 часов.